हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स जो नए टैली यूजर्स हैं उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जब वो पेमेंट कंट्रा या रिसिप्ट की एंट्री पास करते हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम तब आ जाती है जबकि उनके टीचर्स ने बताया होता है कि यहाँ पे डेबिट क्रेडिट आ रहा है इसको डेबिट कर दो इसको क्रेडिट कर दो ये बात तो समझ में आ जाती है लेकिन जब आप एंट्री दोबारा पास करने जाते हैं तो कभी कभी आपके भी साथ ऐसा ही होता है तो ये आपको बाई के फॉर्म में दिखेगा ऐसे दिखेगा ठीक है तो आपको इसको ऑन कर लेना चाहिए ठीक है और दूसरी चीज यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से देखिए ये जो दिया हुआ ना चेंज मोड यहाँ से जब जाएंगे ना तो ये बन जाता है कभी कभी सिंगल एंट्री तो सिंगल एंट्री मोड में ये रहेगा तब तो सिनेरियो कुछ ऐसा हो जाएगा तब आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं एज अ बिगिनर कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ सर ने तो बताया था तो वहां डेबिट क्रेडिट आ रहा था ठीक है तो ये प्रॉब्लम अगर आपके साथ आ रही है तो आपको बस थोड़ा सा समझ लेना है कि अगर ऐसी दिक्कत आए तो आपको करना क्या है सबसे पहले तो अगर आप टैली प्राइम यूजर हैं तो यहां से जाइएगा नीचे देख लीजिएगा यहां पर आपको मिलेगा चेंज मोड तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एच आप कंट्रोल एच प्रेस करके यहां पर आ सकते हैं और सिंगल एंट्री को डबल एंट्री बना लीजिएगा फिर भी अगर आपको बाई वाली दिक्कत ये आ रही है इस तरीके से ये दिख रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है F12 प्रेस कीजिएगा और यहां पर use debit credit instead of to oblique by during voucher entry इसको यस कर दीजिएगा ठीक है और यस करके कंट्रोल ए कर दीजिएगा बस आपको डेबिट और क्रेडिट दिखने लगेगा आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी छोटी सी बात है समझ लेंगे तो हमेशा आपको काम करने में आसानी होगी ओके थैंक यू